asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaam walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idin salaamaysa walaashiin farxii nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxii kukiin hay asxaabi maanta farxii maxay idiin wadaa hadduu ilaahay idmo n waxaan sameysanaynaa soor isku karis insha allah maanta wadaniyay ka shidan tahay ma fahanteen <laughs> sooray ka shidan tahay insha allah waa idin tusaayaa saan u sameynaayo fadlan haddaa ku cusub janaalka subscribe saar gambareerka furo si uu kuugu soo dhaco video walba cusub oo aan soo gelisho laag saar commenta qurux badan hoose noogu soo qor haddaa videogeena ka heshidna asxaabtaada lasii wadaag waa mahadsantihiin walaalayaga qaaliga asxaabta hore noola joogta iyo kuwa cusubba soo dhawaada dhammaantiin waa idiin soo dhaweynayaa gacmo furan qalbi saafiya maasha allah inta waxaan ku haystaa hal xaba basal eh basal waa soo jarjaray oo ujeediina u basashan ka bilaaba insha allah soo bilaabay waxaan sugaynaa basasha intay soo gaduudanayso markay soo gaduudisto kadib waxaan kusoo darayaa yaanyo iyo aan isku soo shiiday iyo tuun iyo kamsar aan isku soo shiidaan kusoo darayaa insha allahu tacaala kadib waxaan waxyaabo kalean kusoo dardaraa insha allah isla socod wanaagsan walaalayga qaaliga asxaab hadda basashu noo soo guduudatay oo jeediina u malaynaa hadda waxaan kusoo darayaa karoot hal xabo karooto aan soo xoqay karootada caadiga waaye aan soo qorqay waa fahanteena umaleynaa geeda karootada lagu xoqaa kusoo xoqay karootada hadaa u baahnayn waa iska dhaafi kartaa qasab maahan inaad ku darsatid ana hadda waa ku qurxinaya oo keliya hadda waxaan kusoo darayaa yaanyadii yaanyada cagaar oo ujeediyay waxaan kusoo shiiday kamsar iyo tuunaan kusoo shiiday maasha allah caraf kaaris kaarak waaye hadda waxaan sugaynaa inta yaayada noo sheelmaysa ka hor waxaan ku darayaa hal xaba shiishiid ah daruuri waay yaanyada cad cadcaday ahayd marka yaanyada hadday gaduud ahaan lahayd shiishiid ma ku dari laheen shiishiidda bacdaan ku darayaa oo jeediin hadda waa kanaa shiishiidka oo kusoo dara waa arkayseen insha allah hadda waxaa sugaynaa intay isku soo gaduudanayso micnaha ay soo shiilmayso markay soo shiilmaan kadib aan waxyaabihii carfis carfiska ku darayaa insha allah isla socod wanaagsan walaalahayga asxaabi waa kana wuu noo soo shiilmay oo ujeediina u malaynaa maasha allah yaanyadii iyo karootadii iyo basashii saanay kusoo baxeen hadda waxaan kusoo darayaa xawaajiyaashii inta waxaa ku haystaa xawaaji kaari oo isku dardar ah kana xawaaji kale oo isku dardar waa asagana huruud yar sinjabiil iyo filfil intaana ku daraa insha allah qorfa haddaa jeceshaana ku darsan kartaa haddaana qorfa ma ku daraayay haddaa jeceshaana xawaaji cudhuubka caadiga ah aa ku darsanaysaa iyo xawaaji burburka isku shiidan haddaana kulli oo isku soo dardaray hee asxaabi hadda waxaan sameynayaa waan biyeynaya insha allah dabka kadaminaa intaa aan uh, soo shiidanayo qumbo qumba caanaha qumbaha waxaa ugu dhigi rabaa biyo ahaan ma fahanteen qumbaha waa kana inta igu jiraa biyahan qandaca kusoo shiidi rabaa biyahaas qandaca ku shiidaya insha allah kadib aan uh, biyo kale kor ugu daraya waxaan kusoo shiidaya geeda baleendhada oo lagu shiida cabitaanka caadi aan usoo shiidaya gabar ayaan dhexdaas waxay dhahday baay maxaa noo tusiweysay maraa wax ku sameynayay saa u samaysa saa usoo shiiday marka sida cabitaanka loo shiida camal la u shiidayaa kadib waa miira saas waay marka insha allah isla socod wanaagsan asxaabteyda asxaab hadda dabka waa soo shitay waan kusoo darayna wixii dhan waa u dhameeyay hadda waxaa ii dhiman cusbo bis cusbo ku daraa insha allah cusbada qiyaastaada ku darso adaa taqaaniid maaho qiyaastaada ku darso maraq digaaga daarteed ku darso laakiin an hadda wax maraq digaaga aan daraay saxaabi caanahan caanihi oo qumbaha waaye oo aan soo miiray waa idiin sheegay soomaa waa soo shiida waan soo miira idin dhahay biyo kale maku daraaye soo idima dhihin marka saas waaye waxay kusoo baxaysaa soorta macaani kusoo baxay maasha allah hadaa jeceshahayna waa iska dhaa haddaa jecleen micnaha raali naqda haddaa jecleen caanaha qumbaha waa iska dhaafi kartaa laakiin waxba dhibaan aaday u maceynayaan soorta iyo bariiskaba haddaa ku karsatid sidoo kale baasta isku kariska aaday ugu macaan tahay marka insha allah hadda waxaan sugaynaa intuu noosoo karkaraayaan markay noosoo karkaraan kadib aan ku shubanayna soorteena markay soo kullaadaan karkar zaa-id ma aan xigtaa markay soo kullaadaan xoogaa intan waxaa ii saaran hilib hilib yaroo lagu rabo soorta sida bariiska camalaa kor ugu saari rabaa mafahanteen waxaa waaya hilibkan biyaa kusoo saaray biyaa kusoo raali noqda karantada iga tagtay biyaa kusoo saaray hilibkan kadib hal xaba karootaa korka ugu soo jarjaray saliid yaraa dhibica kusoo siiyey saliidda ma gabadinin dhibica kusoo siiye ujeediina umalaynaa saliid ma lahan dheecaan bes leeyahay marka waxaa waa shiilayaa markaa shiilo kadib aan korka waxaan ka saari rabaa soorta insha allah xawaajiyaashii hadda leen ku dardarayaa waa kaas asxaabteyda intaasaa ugu baxay haddana kan asxaabi hadda waa soo kari kari rabaan dabkaa ka gaabiya ma fahanteen waan kusoo shubayaa because dab saa-id soorta uma fiicno iska walaaq mar alaal markaa ku shubtid iska walaaq siay burlaqan kaaga noqonin waa kasta asxaabi hadda intaasaa ka reebe soorta madaalay lay aheyd intaana igu filan idinkala idin tusi rabaa anaga badanaa soor ciyaalka macunaaya anaga waaweynka maahine anigaa zaaid u jecel ciyaalkay macunaaya marka ayaga waxaa u sameyn rabaa bariis insha allah waa hadda soorta see kusoo baxday waxaan sugaynaa mada eh, dabalka saareynaa marka hadda adeeg ka dhigtid ma si fiican kugu korayso mafahanta saan waa inaad ka dhigataan insha allah si fiican aan isku dhex gelinaa insha allah jeedin dibkana waa dabkana xoogaa yar waa ugaabinaya dheer zaaid marka dhigaya dhexdhexaadan ka dhigaa insha allah markay soo karta ma aragteen intayna soo karin waa idin tusaa horta insha allah waa isla arkeena asxaabi markay soo usoo noqoto haddaa rabtid burku ku adkeyso haddaa rabtid iska aan laakiin hadda burma ku iyada way adkaanayso dabka u gaabina naxuus ugu dhigaa had dabku waa iska gaabinaya naxuusaan ka dhigaa insha allah say si fiican inuu qabto iyadaa soo adkaanaysaba markii oo abaar ay saarnaato warkasta ujeedisay soofta u tahay haddaayna markaa shubitaanka aan ku wada kamerada waa idinka xira sababtoo ah waa laba gacan inaan ku qabtay aheyd cameradan gacanaan ku haaya meeshaan meelaan saarta ma lahayn xaggana waxaa ii saarnaa hilibkii daboolkan saaraya hadda waxaan sameynaa daboolkaa u dhiibaa insha daboolkan saaraya cabar haddana iska huurto ilaa cabbaarka waa karto haddaad dab caadi ku karsanaysidna saa markay kuusoo noqotaa waxaad sameynaya kor koraad dabka saaraysaa hoosna dabka u saasaa yeelay insha allah haddaad dib ku karsanaysa haddaad dib ku karsanayno oo kuukar ku karsanaysidna saanaa yeelaysaa insha allah wakana diyaar waaye saliidyaa kusoo koromartay yarteed aan ku kariye ujeediina umaleynaa maasha allah yaarba adeeg intaas ka badan maa la rabaa adeeg intaas ka badan lama rabo markii la guro ayadaaba isu adkaanayso soo qalalayso marka warkaasa hadda diyaar waayo insha allah wasoo diyaarinaya saxabteeda qaaliga cabaara daboolka saaray ilaa toban iyo shan daqiiqa saas daboolka ugaay oo dabka daciif aan ku dhiga hoosna maka gubanin oo ujeediin hoosteeda ujeediino waa kaasa gaduud lay noqotay maahina ka gubanin markaa todobolkaan dilsaaraya waxyar markaa soo diyaarinaa insha allah markaa soo diyaariya isla arkeen isla socod wanaagsan asxaab waa kanaa maasha allah soorteena saana soo baxday markaa soo habeeyey saxanka kusoo habeeyey waa kanaa qurux iyo macaan dhadhan qofkii dhadhamiye ka sheekeyn karo hilibkani waa kora kasoo saaray waxyar oo ujeedeen kusoo sharxay basal yarna waa soo saarsaaray iyo liintaas intan waxaa noogu jiro basbaas aan soo tumay maasha allah ujeedeen asxaabeey waxawaaye qada ka dhigo casho ka dhiga haddaa jeceshahay laakiin badanaa waxay ku fiican tahay qaado waxay ku fiican tahay xilliga qaadada kulaalka dowrka camal micnaha kulaalka dowrkan wadaa ay ku fiican tahay habeenkii badanaa wax culus ma u fiicnamo maasha allah waa kaas asxaabey qadadeyna qadad yaroo macaan gaariska arag waaye ya asxaabta walac xitaa way anficaysaa soortan ana waxaan jeclahay wax jilicsan ma jecli wax adeeg ah maasha allah soorta haddana waa idin tusayaa say tahay waa kanaa hadda waa dhadhaminayaa bismi illahi raxmaan raxiim hmm. hmm. maasha allah macankeedu walahi wax laga sheekeyn karo maaha antan ya asxaabey ambobsiye halkaasoo <laughs> janaalka haddaa ku cusub tahay subscribe saar soo dhawow gambalaalka furo soo kugu soo dhac video walba cusub oo soo gelisho laag saar comment qurux badan oo noogu soo qor haddaa videogeena ka heshina asxaabtaada la wadaag noo sheer garee codsi waaye dhammaan asxaabtaygu xiran intii hadda igu cusub soo dhawaada asxaabey waa idin jeclahay waa ku mahadsantiisa ay soo dhiirigeliseen mar walbo ii daawatiin iila socotiin hadday ahaan lahayd bageka hadday ahaan lahayd youtube-ka maasha allah idinka mahad celinaya mar walbo kulligiin waa mahadsantihiin waa kaasa insha allahu tacaala intaan ku kulmi doono kulanka iyo kulamid ama video cusub intaan idinka soo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye